中世の騎士の町、トレドに別れを告げ、旅の最終目的地、マドリードに向かうこととした。窓に映る景色は広大なアンダルシアの大地から徐々に変わり牧草の塊が黄土色の大地を演出していた 近代化されてる街並みは面白みに欠けるんじゃないかなと思っていたが予想もしない大ハプニングが待ち受けているとはこの時知る由もなかったちっちゃくてねちっちゃくてそうだよ行こうさてと 町の中心地はどの辺なんだろうもう5時にもなるのに相変わらずスペインの太陽は照りつけてるなそれにしても昼寝をしてる人が結構いたりしてそっか至る所に公衆トイレがあるんだな至る所に公衆トイレがあるよ街 Alejandro, eres una nena. Seguro. Mira, no, bueno. una nena. A ver, Alessandro, nena. Porque te pones aquí, ibérico, española, mira, mira. Mira, mira, mira, mira, mira, Alejandro. So. Wow, wow, wow. 前見て歩こうぜ。 ステークバーガーとりあえず渡ろうなんだオーブンあるな山 山ほどあるぞかっこいいのは迷うよそうだねほらこれいいねどうするまだでもステーキあるじゃん そこするとりあえずすげえ背高えやうんあそういうことなんだそうだね多分うわかわいのあるよ屈強な男たちがあそうだわ股間に手をやってるのを見ると僕も無性に ソーセージが食べたくなってきた歩き続けた体にビールがしみるなさてとビールのお供に太いウインナーを注文しなきゃなこの店のオブジェは結構ワイルドだな 包丁が壁に刺さってるってどんだけだよあそっかステーキ専門店だからそれほど肉に力を入れてますよっていうことかなサラダはこんな感じそして、俺も不安だったまさかこんなでかいと思わないた肉がありえないんだけいサンドイッチは可愛いよまだこれこれ んなでかいって思わないじゃんなんで何グラムって書かれてない300グラムとか400グラムとか書いてないんで尻なんか出さなくてもいいわって感じなのそうかもしんないなそうだ尻を楽しんでんじゃない服を楽しんでるってことめっちゃチンポにいっとるやんあ どっちに行けば中心街に行くのかわいいね頼んだらエルモじゃんすげえな撮りたいエルモあ <laughs> あれみんなやってくれるあ友達なんだあそうなんだいいねいいね、 取れてた取れてると思う取れてた思う取れてるダメだ今の新宿は取んなきゃそうだよカセイネイスタットみたいなね、うん、ないたよねでもやっぱりさっきのポーズするとか取られてるって分かっちゃう全然こうやってどう稼いでるんだよほらそう かा फ いी द ेもうちょっとこうなんだなどううんいいよ取れてるよ稼いでる感じうん携帯ないなくしたのえどうしたのあそうだねまあいいや大丈夫だよあっち人が少なラテンの雰囲気どっちが中心街ちょっと地図見るか OK なんか下ってんねこのさ何十時間も撮りためた長編さ長編動画をさどうやってさまとめ上げるかだよな問題はそうだから細かく細かく このそうちょっと中心部に行く感じを撮ってみたとかまあそういう感じでいいよねこれ何これはほらこれうわ闘牛ショップみたいなやつだよなんあちょっと見てみようじゃあ撮った撮った撮ったあなんだこれうわすげえすごいあこれあれだね Ah. Pues, ah. ¿Is this all handmade? eh, eh, in Spanish, ah, nosotros eh, trabajamos con este material. Ah, material, ¿no? Sí, es una fibra natural. Una fibra natural. Ah, Ok. Eh. Y ah. hacemos eh, todo esto. Wow. Sí, con, ah. de aquí sacamos esto, hacemos la trenza. Ah, y, de aquí medidas, medimos y ya sacamos las piezas. Todo con, con este hilo, hilo de, de bramante. Y va todo todo cosido eh, cosido puntada a puntada ah, ah. sí sí ah. punta a puntada, sí ¿eh? sí sí sí en grande ah, ah en grande lo en grande sí sí sí sí sí sí esto es una, una, eh, Barcelona. なわすごいこれ展示会あのミュージアムホテルそのホテルホテルバルセロナホテルねホテルああテラナわすごいえバーションバケバケバケーションねバケーションン we we will go back to Japan. ¿Eh? Yeah. Japan? Yeah, Japan. Vosotros, okay, yeah. vale. We sí. visit uh, South Spain, Andalucía. Andalucía, very good, Andalucía. Eh, Cádiz, eh, Tarifa. Ah. Eh, そこまで行かなかったな。あのコココルドバとかグラナダとか。グラナダ、precioso。 Okay, we will to go. 最後り。そう。そうほら、ちょっとちょリカ二人並んで撮ってあげるこれ。だ抱っこしてほらちょっとあるゃこっち <laughs> こっちインスタグラム。あ、インスタグラム？あ、え、あインスタグラムにあげるってことでしょ。あ、オッケー。

Ah, yo eh, y Javier ah. eh, somos eh, del sur de España, de la zona de Cádiz. Ah. Mi brother Javier y yo. Ah. Va, Javier, yo. ¿Qué <laughs> te bajaste, ¿no? <laughs> Instagram. sí, ok. That costs algo. Eh, foto, ah. Instagram. Ok. <laughs> Ah, maybe. Ah, Cansado. <laughs> <laughs> Thank you. Okay. Eh, pues bye. bye. あっちあっち話してること全然分かんなかった <laughs> なんかめっちゃいいやつだってこと分かったいいやつだってこと分かったよその美味しい大丈夫ほっといインスタグラムにでもいい写真あったよね